Мы будем начинать. Сегодняшний наш медиаток э, посвящен теме экспертов, которые присутствуют в белорусских медиа и мы будем говорить а, о том, что же это за сообщество, какие есть проблемы, как редакции вообще выбирают экспертов. Ну, в общем, затронем много разных вопросов. Как я уже сказала, меня зовут Алла Шарко. Сегодня мой самодератор, и это будет, я надеюсь, э, постоянная практика менять самодераторов э, для того, чтобы узнать какие-то новые повороты в проблеме. Это Артем Шрайбман, и э, это политический аналитик. Э, у него есть опыт работы прекрасным журналистом, и я думаю, что что сегодня мы вместе справимся. Что вы думаете на эту тему? Ну, начнем мы с того, что действительно есть ли такая проблема? Что сегодня с экспертным сообществом, которое представлено в белорусских медиа? Э, чувствуете ли вы эту проблему э, как со стороны эксперта, так и со стороны э, того человека, который э, сам набирает каких-то экспертов. Да? То есть э, нам интересно узнать, что вы об этом думаете. Проблема есть, проблема актуальная, і ўсе хто піша ці рэдагуе і хто чытае таксама яны гэта адчуваюць я думаю что э, першая тэза такая что экспертаў на жаль мала мільгаюць адны і тыя ж часам гэта не эксперты а просто гаваркія галовы якія зручныя для журналістаў ці самі хочуць папіярыцца і там э, Таму ўзнікае э, пытанне ад чаго гэта. Я думаю, што тут ёсць э, две групы причин. Першую групу можна аднесці да спецыфікі нашай сістэмы палітычнай, э, якая не ёсць свабоднай, якая не ўхваляе адпаведна свабодную думку і росквіту сінтэнка у нас, безумоўна, няма. Гэта не злучаныя штаты, гэта не заходняя Еўропа, дзе аналітычная думка ў большай ступені запатрабавана, у тым ліку і ўладнымі э, структурамі, і мы памятаем што вось там тая ж кандаліза райскі яна з нейкага такого мозгового цэнтра стала в свой час там дзяр сакратаром ЗША у нас пакуль што такія э, нереальныя кар'ерныя ўзлёты э, так што адна праблема гэта ну можа нейкія выключэнні ёсць адна праблема гэта спецыфіка э, сістэмы э, мала таких фабрык думак мала экспертаў і не ўсе тыя эксперты якія ёсць яны ахвотна дзеляцца сваімі думкамі асабліва з недзяржаўнымі медыямі ёсць яшчэ такі аспект э, праблемы ну а другі бок гэта медаля гэта тое что як там казаў пушкін мы лінівы не любапытны гэта я уже кажу про журналісцкі цех тому что э, прасцей калі ёсць там э, нейкае кола людзей з якімі пастаянна журналіст кантактуе яны ахвотна адгукаюцца і э, лягчэй за ўсё звярнуцца до таго хто загадзя ўжо ведаючы што ён прыблізна скажа і у э, просто ўманціраваць у адпаведнае месца матэрыялу вось ставіць гэтую цаглінку ну ёсць ёсць аб'ектыўная э, рэальнасць мы тут не зменім нашу сістэму не зменім наш рэжым таму напэўна э, акцэнты мусяць быць на тым як нам у гэтых умовах тут і цяпер працаваць і старацца максімальна выкарыстоўваць той экспертны патэнцыял які ёсць па-першае ну і самім я ўжо ад імя журналістаў гавару тут бачце я то ў адным то ў іншым амплуа таму што я сам журналіст які піша матэрыялы і сам э, бярэ э, інтэрв'ю экспертаў з іншага боку паколькі я ўжо 100 гадоў пра ўсё пішу то мяне таксама іншым разам у пытаюць ужо маё меркаванне я фігурую якасці эксперта тут ёсць свае мінусы але ёсць свае і плюсы ну але я зноў жа не буду цягнуць пакуль што на сябе коўдру я думаю што яшчэ будзе магчымасць Александр а вы калі-небудзь адмаўляліся даваць каментар як эксперт конечно і чым далей тым болей <laughs> і што гэта была за не таму что ўжо такі стары і лянівы станаўлюся аб таму что я толькі адну праблему на пазначу гэта калі адчуваеш што цябе груба выкарыстоўваюць ты разумееш што ўжо сканструяваны нейкі сюжэт і нават калі журналіст не вельмі прафесійны ён цябе начинае падштурхоўваць ужо самім пытаннем вось скажы там пра злачынны рэжым твае твае будзе вельмі що тип-топ значыць у маім кантэксце это все ну я трошки утрырую але сутнасць такая калі ты адчуваеш што вось такім чынам просто не столькі твоя думка цікавая колькі патрэбна каб было твоё прозвішча вось і э, так бы мовіць ну просто пазначэнне пазіцыі то тады я стараюся ці калі э, журналіст э, просто не ў тэме і ён пачынае у Э, задавать пытанне кшталту А вось расскажыце там э, э напрыклад колькі месца ў беларускай палаце прадстаўніковы там іншае все такое разумееце э, вот, калі на такім узроўні калі чалавек не пра нюансы не пра нейкія подводныя плыні пла э, пытаецца а пра тыя пытанні які ён сам павінен выдатна разумець то ну таксама тады не цікава размаўляць таму так бываюць выпадкі калі адмаўляюся а Ну, мне даводзіцца сутыкацца з тым, што мне даволі часта бяруць каментары і часам не па тых тэмах, дзе я гатовы выступаць. І вось э, э, мне дзегоддзябе даводзілася змагацца за той, каб мяне называлі палітолагам. Я сапраўды пішу пра палітыку, але я хутчэй пішу, чым вывучаю палітыку. Хаця ну, канешне, у нейкай Э, мінімальнай ступені палітычны аглядальнік все ж таки нейкім вывучэннем займаецца але это все ж таки не навуковая дзейнасць як такавая у сур'ёзным разуменні мне падабаецца амерыканскае вызначэнне што ёсць гаваркі галовы их называюць пандытамі у злучаных штатах і ёсць эксперты часам э, чалавек які э, вот это вот гаваркая галава ён можа быць і экспертам напрыклад нобелевскі лубряд па эканоміцы пол кругман ён і эксперт у ён э, разбіраецца ў эканоміцы з другого боку ён умее пра гэта вельмі лёгка і чалавечай мовай расказваць і таму яго вельмі любя запрашаюць у эфір з другого боку ёсць людзі якія з'яўляюцца экспертамі але якіх в эфір не запросіш бо калі яны пачнуць нешта тлумачыць то э, ніхто не зразумее а э, папа с кем ты разговариваешь можа атрымаць такая сітуацыя таму ёсць такая сітуацыя адгукаючыся на словы па тое што хапаеце не хапае у нас экспертаў мне падаецца што тут ёсць э, і сапраўды пра праблематыка таго што эксперту можа быць і не хапае бо ніколі журналісты не скажуць што нам дастаткова з другого боку нам не хапае яшчэ цікавасці э, і не ляноты каб знайсці гэтых экспертаў бо у У кожным абласным цэнтры ёсць навучальныя установы, ёсць у меншых гарадах навучальныя установы, там ёсць людзі, якія выкладаюць у тым ліку тыя грамадскія дысцыпліны, да якіх журналістам трэба эксперты. А вот у да іх рэдка звяртаюцца я разумею што не кожны выкладчык пагодзіцца каментаваць штосьці але ты сейчас же еще есть такой даже неформальный запрет или даже формальный натуральна. без разрешения руководства натуральна але тым не менш шукаць же это не забараняе акрамя таго ёсць у тым ліку некамерцыйныя арганізацыі якія займаюцца нейкай тэматыкай і могуць уже мець экспертны патэнцыял і але тут трэба конечно шукаць і разумець хто ёсць экспертам а хто не зусім эксперт да, спасибо. <clears throat> Ну, у меня такое ощущение, что экспертов все-таки не так мало, и об этом, к примеру, постоянно говорят э, создатели проекта «Наше мнение». У них такой пол пул экспертов, Какое-то время назад они говорили о том, что это 200 человек. Я уже как-то давно не проверяла, сколько там человек. Да? Вот. Но это один только из ресурсов, где, в принципе, можно посмотреть, увидеть. Я всегда студентам и студенткам рекомендую, если они собираются проводить какие-то дискуссии, искать, начинать с нашего мнения. Но есть и другие ресурсы. И в первую очередь, мне кажется, что Эм, ну, есть такая инерция, наверное, у редакторов, у организаторов дискуссий, да, есть действительно повторяющиеся люди, чаще всего это мужчины, их приглашают на одни и те же мероприятия, но, э, с одной стороны, это инерция, с другой стороны, мне кажется, что приглашение вот более широкого пула экспертов сопряжено, конечно, с определенной культурой. То есть экспертам нужно заранее выслать вопросы, с ними нужно обсудить что они будут говорить. То есть, в общем, это такая подготовительная работа. И, к примеру, вот я уже упоминала наше мнение, мы какое-то время назад, еще я была редактором, делали такой интеллектуальный сайт э, «Новая Европа», делали вместе, еще Архе был партнером, круглые столы, провели такое большое количество круглых столов, разработали тогда э, такой мастер-класс по организации и модерированию дискуссий, и вот завели эту практику, да, как дискуссию разрабатывать, присылать пересылать вопросы, и в принципе Эм, мне кажется, что эта культура немножко укореняется, что все больше нам присылают заранее вопросы как экспертам, да, но часто чиста ситуация, когда нам в последний момент предупреждают, потом неправильно подписывают, потом дискуссия идет в какую-то непонятную сторону. Вот, то есть это определенная работа, культура, да, и над этим, наверное, одна редакция, одна группа не может работать. Это культура, которая должна касаться да, многих редакций, редакции, институции, подготовки, я не знаю, журналистов и тех, кто этим занимается. Да, и это то, чем мы должны на что должны обращать внимание. Ну еще бы я заметила, конечно, есть в Беларуси не хватает в Беларуси интереса именно к белорусским экспертам. Это заметно потому, когда приезжают эксперты из-за границу, какого бы они уровня не были. Да? Вот мы в Еклабе приглашаем экспертов, часто ну, эксперты нашего уровня. Но если человек приехал из Нью-Йорка, то набьется полный зал, <laughs> да, и вот это тоже задача еще дополнительная задача организаторов, редакторов как-то показать, что мы пригласили этого человека, потому что, смотрите, у него такой статус, у него статьи, книги, он тоже был там в Нью-Йорке или Лондоне, да, на стажировке, у него есть публикации или у нее, да, ну то есть это все вот какая-то такая дополнительная работа, которую нужно делать, да. Ну и последнее, что хотела сказать, конечно, вот есть проблема с гендерным балансом, <laughs> я всегда за это борюсь, и есть проблема с тем, что женщины-экспертки отказываются чаще, когда их начинают начинаешь приглашать. Нет, я не экспертка, мужчины как-то, ну, за счет того, что их больше приглашают, быстрее соглашаются, хотя мне часто кажется, что... И, ну, кстати, еще у нас сегодня гендерный вопрос будет, тоже да. запланирован. Ну, все, да, тогда коротко. Нет, я думаю, просто Александр хотел что сказать. М, Калі можна э, маленькую ремарку удакладнення Вось я так э, зразумеў са слова Вольгі што яна мае на ўвазе выкарыстанне экспертаў у нейкіх там дыялогах у дыскусіях у вусных жанрах Я думаю варта ўдакладніць тому что э, я найперш э, Э, маю на ўвазе э, працу з экспертамі ў журналісцкім ключы калі гэта і чаму я за гэта зачапіўся таму што загадзя выслаць пытанні гэта немагчыма таму што сёння пераважна онлайнавая журналістыка матэрыял робіцца хутка напрыклад э, я пишу найперш для сайта навіны бай і там у нас прынцып аналітыка сёння на сёння Артём вы таксама добра ведаеце памята і таму натуральна дзве-тры гадзіны каб зрабіць аналітычны матэрыял гэта на ўсё пра ўсё і э, э, урэзка і свае развагі і меркаванні экспертаў і рэзюме трэба збіць матэрыялы. За гэты час трэба э, выйсці на экспертаў, выслухаць іх, выціснуць самае галоўнае, апрацаваць, калі яшчэ э, э, не ўпэўнены гэта асобнае дарэчы пытанне калі не ўпэўнены што ты карэктна падаеш яшчэ можа стэлефанавацца там ці праз месенджер закінуць каб эксперт зірнуў ці ўсё пададзена адэквата і загадзя выслаць пытанне немагчыма я наўмысна тут адразу цэлы веер яшчэ пытанняў узняў таму што вось узгадненне напрыклад узгадняць ці не ўзгадняць з экспертам узгадняць гэта траціш час асабліва ў онлайне калі кожная хвіліна на ўліку не ўзгадніць можа быць памылка пытанне это энергетыкі зноў жа ну і гэтак далей просто таму э, напэўна нам усё ж такі варта дамовіцца што мы гаворым пра працу з экспертамі у медійным вымярэнні ў медыйных жанрах просто александр есть же разныя і мне кажется і медійныя падходы бывает што дыскусія нужна вот прямо сейчас і бывает что она по такой не не то чтобы очень горячая тема, которая может подождать день, которая может, если там вот я на Радио Свобода, и вы часто участвуете, и я часто участвую, Ольга часто участвует в дискуссиях, там есть возможность за день узнать вопросы, по подумать даже немножко. Вот, так, и потом просто это еще... про, про то, что это не есть стандартом угу. загадзе высылать пытания Конечно. экспертам, как может это сдастся. Вот. Потому я... Не ну, вот. Так, так, не во всех форматах. Ну и, наверное, передадим микрофон Алексею. Какое впечатление о том, э, как экспертное сообщество представлено в белорусских медиа? Ну, добрый вечер, да, по-першее. Ну, по-другое, напевно, э, складан уже нечто додать, да, потому что шмат, что было уже огучено. Что бы я сказал, ну, как, может быть, для такой затравки, как мы могли это неким чином обмерковывать, мне подается, что праца журналиста, она часом... Часто ну тыя памылки якія робяць журналісты гэта тое самае што напрыклад робяць і студэнты калі ім патрэбна нешта напісаць яны ідуць нешта шукаюць у інтэрнэце і пішуць тое што зна што знайшлі не да канца разумеючы ну яны знайшлі тэкстам это может быть вкіпедыя сайт для там продажи спасылак альбо гэта можа быть складаны навуковы артыкул яны просто нешта знайшлі ну таму что напісана і выглядае по Ну, чорнае белае і вы, вы, выглядае так як мае быць нешта падобна адбываецца калі журналісты шукаюць экспертаў Ну каго знаходзяць таму што час таму што онлайн таму што трэба як мага хутчэй гэта гэта зрабіць калі ёсць чалавек у якога ёсць там ну нейкія там заслугі там бэкграунд публікацыі ці нешта іншае выдатна ён будзе адразу экспертам і часам журналісты самі вызначаюць экспертам чаго людзі ну складана адмовіцца нехта адмаўляецца нехта не часам у гэтым у як бы у такой супрацы журналістамі ёсць э, здараюцца вельмі цікавыя рэчы да калі напрыклад раней для того каб быць экспертам вы мусілі ну скажем так мець нейкую акадэмічную афіляцыю быць убудаваны там у універсітэт там ці не ведаю акадэмію навук ну вы расказваеце пра нейкія Вось А зараз можна быць такім самапаразглашоным экспертам мы прыходзім і кажам э, мой самы улюблёны прыклад безумоўна гэта медыэксперты, Таму што медыэксперт гэта хто? гэта ўласнік медыа гэта журналіст гэта блогер гэта даследчык медыа гэта папулярны там аккаунт у соцсетках гэта ўсё і ён можа быць экспертам ці яна я адпаведна ну гэта размывае ну так так званая дэвальвацыя каштоўнасці нейкіх ведаў складаных там падыходаў таму што гэта тое што ўпісваецца ў такую агульную парадзігму антиінтэлектуалізма калі чым прасцей, лепш не патрэбна складаных таких тлумачэнняў вы вось просто скажитеце коротко і просто а мы запишем і далей уже будем нешта показывать і гэта такая вось праблема якая ну я так разумею что мы з гэтым асабліва вы з гэтым усе сутыкаетесь Да, вот, кстати, эту тему хотелось бы развить. Я просто и, и хочу спросить вас о мнении, о критериях. Кто такой легитимный эксперт? То есть, понятное дело, что человек с научными публикациями, ученый, он автоматически попадает в эту, как бы, а, в эту базу, да, он автоматически эксперт. Но дальше начинаются как бы оттенки серого. Вот где, по-вашему, проходит черта, ниже которой, простите меня за, это, за, это, за этот эпитет, да, но вы уже не рискнете обратиться к человеку как к эксперту. Ну, я уже захапіў мікрафон, таму буду гаварыць. Э, Ведаеце, каб доўга не дыскутаваць, мне аднойчы я пачуў вызначэнне, э, мне оно вельмі спадабалася. Эксперт гэта той, каго прызнаюць экспертам. Сапраўды, таму што чыста фармальна, ну ступень там яшчэ нешта гэта вельмі спрэчна. І э, журналісты, хто піша ведаю, часта чалавек са ступенню ён або не можа двух слоў звязаць або ён нагаворыць такога што потым будзеш чухаць патыліцу і думаць як это на звычайную мову перавесці дарэчы вось алексей з аднаго боку ён правільна кажа пра тое што вось журналісты хочуць чым прасці з іншага боку журналіст не піша для экспертаў ён піша для звычайнай аўдыторыі і натуральна яму прасцей з чалавекам які з аднаго боку кампетэнтны але з іншага боку не гаворыць на птушынай мове а умее папулярна выкладаць і гэта таксама талент і таму можа яшчэ ў нас кола экспертаў вузейшая чым нам хацелася б таму што не ўсе знаўцы могуць гэта выкладаць хутка папулярна так як патрэбна медыям а гэта ўсё ж такі вельмі важна таму што даваць адзін у адзін так як які-небудзь доктар навук значыць з такой трохпавярховай тэрміналогіі ўсё выкладзе потым ніхто гэта не будзе чытаць таму гэта таксама вялікая праблема зноў жа не буду так я спецыяльна выпісаў вызначэнне якое я выкарыстоўваю у каго лічу экспертам гэта той хто мае працяглы або інтэнсіўны вопыт праз практыку адукацыю ў той ці іншай вобласці э, і э, гэта не значыць што абавязкова чалавек мае дыплом ці мае навуковыя працы ёсць э, накірункі дзейнасці дзе мы все з'яўляемся экспертамі і напрыклад гэта можа тычыцца спажыванне нейкіх паслугаў ці нейкіх іншых сфераў а ёсць сферы дзе мы лічым сябе экспертамі дзе і не з'яўляемся экспертамі але гатовы гаварыць это палітыка гэта выхаванне дзяцей футбол футбол можа быть медицина медицина так так так тут атрымліваецца что мы все готовы про гэта пагаварыць і мы все маем меркаванне на гэты конт але не кожнае меркаванне не кожнае меркаванне кожнага э, роўнае ёсць людзі якія сапраўды э, маюць э, што сказаць і гэта варта для ацэнкі а ёсць проста меркаванне якое не абавязкова дае правільныя ацэнкі з пункту гледжання што карысна што шкодна у некаторых рэчах напрыклад медыцына бо мы можам вельмі хутка знайсці шмат дзіўных спосабаў у Э, вырашэнне праблем якія э, сапраўдныя врачы лічаць што такім чынам не вырашаюцца но але пагаварыць пра гэта можна неяк не, давялося кансультаваць адно выданне якое просто збірала народныя рэцэпты і друкавала і адзінае што я ім параіў што пасля таго як вы пішаце пра 150 спосабаў лікавання бледнымі паганкамі напішыце што бледныя паганкі ў прынцыпе атрутныя А, ну вось э, гэта таксама адна з праблемаў, але народныя рэцэпты таксама людзям падабаюцца, хаця э, гэтыя народныя рэцэпты далёка не заўсёды маюць э, экспертнае значэнне. Ну, просто калі паспрачацца з гэтым вызначэннем, то мне не мае вызначэння, хто такі правільны эксперт, Але калі мы кажам эксперт, это той, хто працяглы час займаецца, мае там досвед ну, вось і інтэнсіўны вельмі просты такі контраргумент гэта тое што калі мы спрабуем зразумець праблемы звязаныя са злужываннем алкаголя нам трэба звяртацца да алкаголікаў Ну, у іх ёсць працяглы досвед інтэнсіўнага спажывання гэта не лекары не хіма не заваныя ліца к ним уже сложно якасці да да але гэта тут яшэ... актывісту обращаться по поводу его актыўнасці тут мусіць быць яшчэ вось гэта частка знешняга по прызнання што іншыя людзі таксама мусяць нейкім чынам сказаць што гэта эксперт але ў нейкай ступені калі ўжо браць такой аналогію хаця канешне кожная аналогія кульгае а, гэты чалавек таксама будзе экспертам у тым што адбываецца з ім іншае пытанне што ён не заўсёды можа это навуковым чынам апісаць таму ёсць сітуацыя калі журналісты все ж таки цікавяцца у людзей для якіх у тое, што адбываецца э, мяняе іх жыццё, што ж яны пра гэта мяркуюць, Хаця яны не абавязкова ведаюць, што па-сапраўднаму адбываецца не як кажуць сведкі заўсёды э, могуць блытацца і хлусіць, бо яны могуць не бачыць всю карціну. Это нармальная рэч, Але нам таксама цікава меркаванне гэтых людзей. Э, іншае пытанне, што журналіст мусіць нейкім чынам, шукаць баланс шука, шукаць розныя меркаванні ну і э, ні адны ні ў аднаго эксперта упірацца Есть голос зала еще так само? ну, я, я не знаю, мне кажется, что все-таки эксперты, наверное, связаны с исследованиями, причем они могут быть там как бы разными, да, исследования, но за экспертами, наверное, стоят исследовательские институты или там причастность к университетам. Мне кажется, что в разных еще странах они по-разному, эти эксперты, функционируют в, раз, в, разных, в, в рамках медиа. Ну вот вы возьмем какой-нибудь «Нью-Йорк Таймс», я мало там читаю экспертов, но я вижу всегда, как выбирают журналисты экс экспертов через ссылку. То есть это всегда веер отсылок. Я всегда вижу институты, на которые они ссылаются, профессоров. Если я открываю немецкие медиа, например, там эксперты гораздо больше сами говорят, ну, потому что это другая интеллектуальная культура, да. Ну, и мне кажется, что вот, вот мы говорим, кто определяет, журналисты тоже определяют, и на них лежит ответственность, потому что они обосновывают выбор, да, тех или иных Оля, э, экспертов. м, м, ис- э, калі можна літаральна два слова пра нямецкую сітуацыю з экспертамі там яшчэ ёсць падзел на экспертаў якія працуюць в грамадскіх фундацыях і ну, у прыватных грамадскія выказваюцца бясплатна а ў прыватных фундацыях трэба плаціць ганарар эксперту за то што Вот, ён выказаў кстати, вы меркаванне. затронули вопрос, который я хотел в таком блиц-формате задать всем нашим участникам. Считаете ли вы, что этично платить эксперту гонорар за комментарий? Но это все-таки работа, Работа. мне кажется. Если нужно готовиться, то м, мне кажется, что это... Ну, если... Вот мне кажется, просто научная культура сама предполагает уже этот элемент, что ты будешь не обслуживать медиа, мы из этого исходим, Uh -huh. а будешь представлять свою точку зрения, которая связана с твоими исследованиями, с твоей там, позицией как эксперта. Если мы исходим из того, что этика вот тут, в рамках институций, тогда оплата эксперту это он не обслуживает медиа, да, он работает, и он э, Тогда, мне кажется, э, э, это нормально. Я такую жартовную дадам ремарку, как бы еще гроши были. Ну, это, да. А это красивый уход от ответа, Александр. А теперь на вопрос. <laughs> Этично ли платить эксперту? Я не бачу тут порушения у этики, але это жарту, яким только частка жарту, так бы мовить, потому что сапраўды белорусские меды, особливо меды недержавные, они еще и бедные. Тому практичной площади для многих навод не стоит mm -hmm. такое пытание. Нема чем платить экспертам вот э, в практыцы дочевельдзе працую там атрымліваецца что ёсць э, э, калі я бяру нямецкага эксперта то заўсёды рэдактор які працуе з моим тэкстам паглядзець гэтаму эксперту трэба платіць гонорар за каментар ці не трэба платіць гонорар бо ты што працуюць у грамадскіх фондах то бок ты што маюць так мовіць бюджэтна фінансаванне яны выступаюць у дадзенай сітуацыі бесплатна ну, зависит от эксперта и от самого комментария да, получается. И Алексей? Ну, я піскі могу такі за экспертаў напэўна сказаць ну, ніхто ж не будзе супраць таго каб гэта дадатковая праца аплочвалася У нас есть вопрос у Галины Малишевской, которая, кстати, тоже эксперт, или вопрос или реплика? Очень короткая реплика по поводу методологического аспекта экспертизы. Да? Что такое экспертиза для медиа? Первое, есть три уровня экспертизы. Первый – это новостной, э, скажем так, то, что трогает сердце. Да? Зачем обращаются медиа резко в течение часа-трех? и нужно верифицировать тему и подтвердить ее уровнем эксперта. И в этом случае речь идет об экспертах, которые могут быть просто медийными лицами, инфлюенсерами, журналистами в прошлом и так далее, и так далее, не политологами. А, это просто верификация, она происходит здесь сейчас. Второй уровень экспертизы – это уже аналитическая экспертиза, когда эксперт способен выдавать действительно вот тот контент, который попадает под определение экспертного контента, он способен это делать в течение суток, когда эта тема требует интеллектуального осмысления и а, отвечает на запрос более продвинутой публики. Третий уровень экспертизы – это то, что касается уже, ну скажем так, не мозгов, первое сердце, второе мозги, третье действие, да, когда уже есть долгосрочная, глубокая аналитическая работа и есть практический опыт, в который погружен сам эксперт и может доказать это своими деньгами. То есть, условно говоря, он на чем-то заработал, он в чем-то состоялся, э, и в данном случае этим, этим экспертом может быть простой человек, если его жизненный опыт подтверждает, и он может его показать. И за такими экспертами журналисты э, а, охотятся. Если это простые люди, это поиск таких э, экспертов. Если это люди известные, условно, условное прокопение, <laughs> привет Чалому, то а, тогда, конечно, им никто не платит, за ними гоняются. Третий формат эксперта, конечно, ему нужно платить, ему всегда платят такому эксперту будут платить, потому что он может написать сам, он может поговорить с журналистом, но это оригинальный и крайне востребованный контент, на котором делаются потом имидж медиа. Ну и в данном случае, в том числе вот к такому третьему уровню у нас тут Чал относится, сидит скромно комментирует. Ну то есть это человек, который этим, по сути дела, отчасти, не, не весь доход, да, но отчасти и зарабатывает. А, и на сегодняшний день такого рода эксперты медийно дрейфуют в сторону журнализма, потому что они начинают на совершенно разных площадках, в том числе и на своих, публично выходить в сферу и свою экспертизу предлагать. А дальше уже потом кто и на каких условиях к ним обращается, это уже ну, как бы следующий этап. Ну вот, собственно говоря, все. То есть для меня экспертиза а, – это три уровня. первое это эмоция, вторая – это как бы а, разум, рацио, третье – это действия, которые можно повторить, это лайфхаки, которые повторяются и приводят к практической пользе для читателя, для аудитории. Спасибо. Спасибо, Галина. Да, мы тогда сейчас э, на секундочку сделаем такой э, от дискуссии плавный поворот в сторону, которую уже затронула Ольга. Э, вопрос гендерный, вопрос э, того, э, как у нас с представленностью женщин-экспертов в разных областях. У нас есть, я так понимаю, видео послание э, из... Мы попросили Анну Соуси. Она а, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» и ведет э, передачу «Только женщины». А, Анна записала для нас э, короткое видео на эту тему. Мы сейчас, э, я надеюсь, что его сможем услышать. добрый день вітаю с праги удзельнікаў дыскусіі у сваім кароткім выступе я хотела звярнуць увагу на гендерны баланс экспертызы у беларускай медыяпрасторы ну найперш хочу згадаць заўважны леташні проект на тэлеканале белсад ён быў прысвечаны беларуска-расійскім адносінам і адным з вядучых быў запрошаны з украіны расіяец яўген кісілёў другой вядучай была беларуска святлана калінкіна у першым выпуску все запрошаныя эксперты з літвы грузіі польши рассеі украіны былі мужчынамі у Пасля з'явілася крытыка ў сацыяльных сетках з гэтай нагоды і ўжо на наступную перадачу запрасілі экспертку з Украіны. Але сама гэта даволі тыповая сітуацыя, асабліва калі казаць пра палітычную аналітыку ў Беларусі, ну ці калі казаць пра эканамічны аналіз. Тут выразна пераважаюць мужчыны. Жанчынам больш прапануюць каментаваць сацыяльную, культурную, ну карацей нібы больш лёгкую тэматыку. Хаця за апошні 10-20 гадоў з'явілася дастаткова шмат жанчын-экспертаў, якія атрымалі адукацыю, досвед працы на захадзе, ну як, напрыклад, у удзельніца нашай сённяшняй дыскусіі філёзаф ольга шпарага хочу таксама згадаць амерыканскую ініцыятыву для публічных мерапрыемстваў такі умоўны слоган яна мае но вім но пену это значит что калі няма ў дыскусіі жанчыны то дыскусія нават не мусіць адбыцца но это ж тычыцца што канферэнцыі нават журналісцкіх мерапрыемстваў і Ёсць яшчэ адна цікавая ініцыятыва выдання Фанайшл Таймс, якое распрацавала сістэму, якая аўтаматычна папярэджвае журналістаў, калі ў іх артыкулах вельмі шмат цытатаў мужчын. Гэта робіцца дзеля таго, каб аўтары шукалі і дадавалі ў матэрыялы болей жаночых галасоў. Ну і гэта не квота, я адразу скажу, а гэта клопат пра аўдыторыю насамрэч, бо Аналіз аўдыторыі паказаў, што жанчыны складаюць сяго 20 процентаў ад аўдыторыі гэтага выдання. І даследаванні паказалі, што артыкулы ў іх з'яўляюцца непрывабнымі для жанчын просто іх адштурхоўваюць. І тады на працягу некалькіх месяцаў была зробленая праца на так, так званай фемінізацыя контенту. І гэтая праца дала вынікі, павялічылася колькасць і аўтараў і жаночай аўдыторыі, прычым вельмі заангажаванай аўдыторыі. А перед экспериментом у Financial Times каля 21 процент экспертных оценок были жаночие. После этого эта лишба повеличилась до 30 процентов. Теперь может и более. Ну, коли мы кажем про колы эксперта у белорусских незалежных СМИ, то оно, в принципе, довольно узкое и незалежно от гендеру у розных незалежных сми выступаюць адны і тыя ж эксперты вельмі часта гэтыя мужчыны якія з'яўляюцца экспертамі па шырокім коле пытанняў добрадукаваныя жанчыны якія займаюцца пэўнымі даследаваннямі выкладаюць часта адказваюць журналістам я не зусім экспертка ў гэтым пытанні табу не буду каментаваць у мужчын найчасцей таких бар'ераў няма яны больш упэўненыя ў сабе і гэта дазваляем выказвацца практычна на любые тэмы Мачыма трэба у пэўнай ступені пераняцця жанчынам бо часам праз такі перфекцыянізм яны змяншаюць сваю экспертную прысутнасць ну, што я магу параіць журналістам якія шукаюць экспертаў напрыклад у эканоміцы ці ў вайсковай справе аўтаматычна іх рука цягнецца скажем набраць Ярослава Романчука ці Александра алесіна не спішайцеся у гэта кампетэнтныя эксперты але ёсць і іншыя таму рэгулярна абнаўляйце сваю базу экспертаў і звяртайце увагу на гендерны баланс дзякуе за увагу запрашаю да дыскусіі ну я тут выступлю экспертам эксперт гэта той хто трохі болей ведае за іншых яна згадывала э, пра перадачы якія здымаліся для для білсата я таксама быў адным з запрошаных і э, гэта недакладна было сказано что вось крытыка паўздзейнічала і потым ужо ў другой перадачы з'явілася жанчына тому что яны усе гэтыя перадачы здымаліся канвеерам адна за другой сіх экспертаў адначасова запрашалі таму там нічого памяняць ужо не маглі это вось мой экспертны каментар по гэтым пытанні вось жарт жарта мы бачыце Так, ну, ну я, я з жартам <laughs> трошки гэта кажу. Э, па сутнасці так, такая праблема ёсць, але мне здаецца коротко калі фармуляваць, гэта мусіць вырашацца ў рэчышчы ўвогуле вырашэння гендернага пытання ў Беларусі, павышэнне там ролі жанчын і гэтак далей. Таму што штучна ўскладаць вось гэта на медыі, рабіць нейкі баланс, гэта я мяркую некарэктна. Вось тут згадваўся Алесін, ну сапраўды, гэта амаль што адзіны вайсковы эксперт у беларусі э, я, я не ведаю просто экспертаў жанчыны якія маглі так кампетэнтна там вот сёння ў барановичу прыляцелі два су-30 см натуральна я думаю что толькі алесін можа яшчэ там андрей паротнікаў можа на гэтую тэму каб я вось цяпер пісаў матэрыял я б усё адно да іх звяртаўся пры ўсёй павазе да гендару ну а калі я пишу пра нейкія нафтавыя цёркі з рассіі то я ведаю что татяна манёнак найлепей пракаментуе і не таму что вось я паважаю зноў жа гендерную праблематыку я буду звяртацца тому что на лепей сячэ фішку ў гэтым пытанні Я думаю толькі так і мусіць працаваць журналіст я сутыкнулся з гэтай э, прапорцыяй пра 20соткаў жанчын экспертаў э, напэўна гэтай вясной э, выпадкова трапіўшы на семінар па гендару і журналістыцы і там мы гэта абмяркоўвалі і пасля у Ну, там было просто сусветнае даследаванне у тым ліку яно тычылася беларусі гэтыя дадзеныя былі по беларусі у тым ліку гэтыя 20соткаў і ўзнікла пытанне ці можна знайсці эксперта ў жанчын ну увогуле сама по сабе пастановка пытання дзіўнаватая а з другого боку ну просто сталі э, сказали ну я ведаю только аднаго э, эканаміста жанчына кажу я ведаю болей давайте абмяркуем спісы э, ну і гэтак далей а з другого боку ну вот возьмем у нас ёсць палата прадстаўнікоў якой у як ужо э, спадар класкоскі казаў 110 ёсць э, депутатаў і заўсёды траціна жанчын э, ну блізка да гэтага заўсёды пры напісанні справаздачаў з таго што адбываецца на сесіі палаты прадстаўнікоў я даволі часта цытую жанчын а не мужчын не таму што яны разумнейшыя ці неразумнейшыя яны даволі часа ставяць вострыя пытанні ставяць пытанне рубам але гэта персона і тут э, я не глядзеў хто гэта будзе мужчына ці жанчына мне это было не, не настолькі важна мне было важна данесці думку і данесці яе з тых хто быў удзельнікам дыскусіі І тут ужо сапраўды э, грае ролю фактар не толькі таго, што хоча журналіст, але яшчэ і тое, хто выступае, хто ёсць дзейнікам. І вось э, тое, што казала э, спадарня шпарага, то важна, каб жанчыны таксама больш ахвотна бралі на сябе гэтую ролю. А тыя гендерныя ролі, якія навязаны ў нас у грамадстве, яны ўсё ж таки даволі перашкаджаюць жанчынам это рабіць, мне так падаецца. Ну, э, тут еще и, конечно, есть проблема, что за счет того, что есть эта инерция, да, там мужчин-экспертов больше приглашают, и они больше приходят в голову, когда мы думаем да, о дискуссиях. И, ну, вот я там, например, если выйти за пределы журналистики, просто о дискуссиях говорить, или я там много в области современного искусства, он достаточно много работала, да, и вот мы как-то стали ставить задачу думать, вспоминать женщин. И действительно, вот сейчас в сфере современного искусства мы видим больше женщин, они активизировались, им помогает приглашение. То есть женщин-эксперток, мне кажется, иногда нужно как-то мотивировать немного. Да? Но это, вот как я сказала, тоже может быть дополнительная работа, но если мы полагаем, что это важно для нас, почему ее не сделать? Да? То есть, эм, и у меня даже есть эта инерция. Я когда думаю, там надо кого-то пригласить, действительно приходят в голову мужчину, ну, потому что они виднее, да, потому что эта инерция работает. Надо просто вспомнить, что как-то важно, чтобы были не только мужчины-эксперты, художники, кого мы там еще видим, и немножко напрячься, и мы найдем этих экспертов. Тут еще, по-моему, есть маленькая тематика. Простите, на секундочку выскочу из своего амплуа модератора. Вспомню свои были э, времена, когда мне тоже нужно было выбирать экспертов под, э, под комментарий. И действительно многое зависит от темы. А, сейчас, если мне нужно было бы получить комментарии социолога, мне прям сложно вспомнить а, столько же мужчин, сколько есть женщин-социологов. Потому что, ну, мужчины, вот там есть Николюк, есть в Америке Манаев, э, до Вардаматского не дозвониться, и все. А женщин я могу назвать сразу, которые будут отвечать. По экономике я бы сказал, что в моем там виртуальном списке контактов 50-50. По политике доминирующие мужчины. И тут, а, возможно, есть какая-то вина э, сам, стереотипов социальных, но в то же время есть очевидная разница в э, интересах, потому что тот же Нехта, который сейчас выпустил свой фильм, показал статистику в интервью «Радио Свободы», по-моему, больше 80% просмотров женщ... Э, мужчины. В своем телеграм-канале на более маленькой, конечно, выборке я делал тоже опрос, тоже политическая тематика – примерно такой же процент, 75-80% мужчины. То есть так случилось, что у нас в обществе политика все еще считается в меньшей степени женским делом, а, и женщины, получается, меньше подписываются, смотрят контент, который, и, соответственно, этот пул генерирует ну, меньше заметных экспертов. А, незгодные. Просто калі глядзець з большага перыяда часу то я памятаю якімі зоркамі у нас былі Святлана наумова і Ірына бугрова просто у розныя перыяды розныя людзі сябе заяўляюць яны займаюць такі небасхілы мы на іх звяртаем увагу Ну зараз гэтыя людзі адышлі ну, ну я... сейчас тоже есть очень так, замечательная так, женщина так, политолог так, так, так, так, я просто того что вот тады яны ўспрымаліся як вот у першую чаргу прыйшло бы может быть у галаву позвонить да іх то узяць каментар я не кажу что яны былі адзіныя но просто э, у кожны час ёсць тыя хто прыцягвае нашу увагу і тады нам здаецца что альтэрнатывы няма но ну, гэта нормально я зачаплюся за э, тую рэмарку артёма что вось сацыёлог э, некалюк там я просто конкретно арыенціроўку даю ён ужо прасіў я нядаўна браў ён <laughs> хімік увогуле это да пытання хто у нас эксперт але легітимнасць я днямі менавіта тут дарэчы у прэс-клубе браў яго маленькі каментар для нейкая свой артыкула ён мне сказал ты толькі не пішы што я сацыёлог я кажу я ну пішы палітолог <laughs> смех смехам одной рэпліцы вся адлюстраваў блеск не счыта <laughs> беларускае экспертнага сообщества так бы мовіць але гэта смех сквозь слёзы таму што вы ведаеце што апошні бастыён незалежнай сацыялог археалогіі ўкраіне не сПД быў разгромлены у 2016 годзе я думаю што гэта э, адбылося пасля выбару 15 года калі яны зафіксавалі э, разрыв прыблізна 25соткаў паміж тымі лічбамі якія э, пані ярмошына артыкулявала і тымі хто адказваў на апытання ці сапраўды ён галасаваў за дзейна прэзідэнта вось гэта я думаю не даравалі і разграмілі і і гады два-тры яшчэ не калюк ён трымаўся на гэтых старых апытаннях але э, сёння ўжо там згадваць апытанні 15 пачатку 16 -го года это уже не вельмі актуальна бачите чалавек мусіць уже э, прызнаць что ён як э, сацыёлог вось просто сёння не актуальны на жаль гэта вось пацвярджае маю тэзу калі разгортваць яшчэ эту э, тэму каго ўзяць з беларускіх сацыёлагаў у якасці незалежнага эксперта вы згадывалі вардамацка ён збольшаў у варшаве і як вы ведаеце ён мусіў э, пераехаць у варшаву не ад добрага жыцця мякка кажучы гэта звязана з падзеямі десятого года там с плошчай і разборкамі я вам дам сразу три варианты з головы і все женщины и девушки молодые в том числе дарья урбан из ипм сейчас молодой социолог а ольга шпара гостит рядом с нами и Елена Артёменко. Артёменко. А, так, да. але, але ж мы ведаем, што сёння фактычна ў краіне накладзена табу на палітычныя пытанні. Давайце так. Просто казаць. ні ў каго ну, нет даных, да. Канешне, э, залежыць ад тэматыкі. Калі гэта палітычная нейтральная тэматыка, гэта так, але я, напрыклад, пішу пра палітыку і сацыёлага, які б даў мне актуальныя звесткі, пракаментаваў, што тычыцца, хто ведае сёння рэйтынг Александра Лукашэнкі. Ён кажа, што ёсць нейкія закрытыя пытанні, але яны закрытыя менавіта ад шырокай публікі. Вось ўсё тады атрымліваецца, э, што э, палітычная сацыялогія ў нас гэта э, нуль па фазе, няма пра што гаварыць, толькі прафанацыі агульныя словы. Ну, просто літаральна я крышачку таксама э, дакрануўся сацыялогіі, працуючы з манаевым, але я не сацыолог. А, для нас даволі важна мець не просто нават выпадковае одно пытанне. Нам трэба глядзець за дынамікай. Вот дынаміку якраз мы не бачым. Мы бачым вось гэта правялі ЭПМ. Першы раз запыталіся, колькі беларусаў будзе бараніць незалежнасць Беларусі ў выпадку агрэсіі. Аказваецца, што дзве траціны я памятаю дадзеныя якія раней былі у новак якія былі нсд э, там бы гэтыя дадзеныя былі не дзве траціны а менш за одну траціну ну то бок і яны былі в дынаміцы і вось калі у нас няма гэтай дынамікі то мы сутыкаемся з тым што і эксперты якія ёсць сацыолагамі нічога сказаць не могуць а, бо э, няма не э, матэрыяла які можна было б каментаваць ну і э, не эксперты пачынаюць тлумачыць інтэрпрэтаваць гэтыя дадзеныя як яны хочуць і мы як журналісты мусім або да, даць магчымасць гэтым людзям э, подзяліцца сваёй інтэрпрэтацыяй або все ж такі э, экспертная супольнасць аднаго боку з другого боку журналісцкая супольнасць можа займацца ацэнкай гэтых выказванняў з дапамогай экспертаў. То бок ці самі эксперты могуць казаць, што гэта і лжэнавука так нельга казаць, ну і так далей бараніць э, ўсё ж такі нешта нейкія бастыёны ну, нейкіх дакладных э, навуковых э, звестак ці журналісты звяртацца да экспертаў для праверкі вось таких вот часам может быть алармійскіх не алармійскіх розных Ну, выказванняў с- Спасибо, что затронул этот вопрос. На самом деле, есть ли сейчас вообще, существует ли практика такая, потому что публично она не слишком заметна, когда эксперты, они э, обличают псевдоэкспертов, например. <laughs> Есть ли у нас, что, что с этим связано? Как бы есть какие-то проблемы? Потому что Слишком у быстро нас, потом друзья э, закончатся. Да, да, да, да. С одной стороны, да, но просто на самом деле, если аудитории не сказать, что вот это, этот человек, он не эксперт в этой теме, он сам себя назвал, и, например, его легализовали то, как э, он себя называет. А, я не бачу такой борьбы за авторитетность и за э, той, што ёсць экспертызай і што ёсць, хто мае статус эксперта, але магу як байку распавесці, не называючы прозвішча, асобу, якую в адным коле ўспрымалі як навукоўца і журналісты думалі, што ён навуковец, а навукоўцы думалі, што ён журналіст і таму навукоўцы не крыўдзілі гэтага чалавека думалі ну журналіст можа памыляцца ён вот так вот э, ён піша то што ён лічыць патрэбным это может быть публіцыстыка а журналісты думалі што гэта ну гэта навуковец ён э, э, ведае што адбываецца з геапалітыкай і гэтак далей і трэба прыслухоўвацца да яго меркавання і как он в титрах был например напісан ну журналісты пісалі што ён навуковец Сразу не фонтанируют идеи на эту тему. Я хотел, может быть, перекинуть мостик с э, гендерного баланса, который мы обсуждали, на идеологический баланс. Тоже интересный вопрос. С вашей точки зрения, должны ли быть в адекватном медиапродукте представлены эксперты полярных или разных точек зрения? Или же журналист имеет право в некотором смысле подбирать экспертов под тот взгляд, который ему хочется э, выразить в материале, а, и как, как здесь избежать риска того, что ну, человек просто использует э, экспертов, нанизывая их на скелет, который уже э, подготовлен материал, то, о чем говорил Александр, когда чувствует, что э, его используют. Вот э, об этом хотел поговорить. Баланс, должен ли он быть? Баланс идеологический. Я, может быть, начну, потому что пришла из-за кейса в, в историю, в которую сама попала. Это было, когда там месяц-полтора назад Белсад меня пригласил на программу, которая была посвящена абортам. И эм, а, обсуждали со мной, как будет Лободенко ведущий этой программы, э, как эта программа будет выглядеть, эм, я говорила о том, что есть люди, которые могут э, выступать в защиту репродуктивных прав женщин. Мы обсуждали этих людей, да, мне назвали, что сколько-то людей придет. В общем, когда я пришла на программу, оказалось, что вот в защиту репродуктивных прав выступала я и моя коллежанка э, Лена Горелышева, которая ну, вообще экспертка в гендерных исследованиях. С той стороны было шесть экспертов или ну, квазиэкспертов, то есть было две представительницы общественных организаций, блогер, католик, который называл себя еще врачом, два врача. Вот. И кроме того, было 10 женщин, которые со слезами на глазах. Это тоже был вопрос об этике, насколько… Ну, то есть женщин просто использовали, рассказывали, как они раскаялись после того, как совершили аборт. Я посмотрела потом программу внимательно. В начале программы было сказано, что вы услышите два мнения – Э, в результате программы я и моя коллежанка говорили 10 минут, остальные 45 минут говорили либо эксперты с другой позиции, либо вот этот фон очень медленный, где женщины в храмах говорят о том, как они раскаялись и раскаиваются. Вот. И э, ведущие программы также э, эм, Э, занимал определенную позицию совершенно, и я заметила по ходу дискуссии, женщины говорили разные вещи, да, описывали разные опыты, говорили о том, что репродуктивные права все-таки важны, даже несмотря на то, что их личный опыт там другой, потому что есть разное материальное положение, да, проблема изнасилований, в общем, и про это вообще ведущий в конце не сказал. Он поздравил э, тех женщин, которые была там из э, э женщина-врач, которая отказывается делать аборты в, в больнице. Вот он ее поздравил, что она спасла тысячи человек. Вот. И, э, ну, это была, был, конечно, такой шок, эта программа. Ну, на мой взгляд, такая программа может быть, да, но только не должно заявляться, что будет два мнения – эта программа может выглядеть, что вот у нас программа, которая выступает против репродуктивных прав женщин, за их ограничения. Меня должны были предупредить, я бы подумала, пойду ли я на такую программу, да, вот, эм, ну, может быть, мне кажется, что мы вот те, ну, я там принадлежу к тем, кто э, такие социолиберальные ценности защищают, и я представляю, что может быть, там, я не знаю, круглый стол, где мы будем да, вот, против смертной казни, да, и будет больше экспертов, которые будут обосновывать, и несколько голосов, которые скажут, нет, мы за смертную казнь, ну тогда мы скажем, да, что эта программа вот, э, в защиту да, отмены понятно. смертной казни, а не программа, где будет два мнения, да, а и… Э, а баланс имитуется. Да, то есть это была такая, вот нас просто использовали 10, э, 10 минут, которые вот оставили. Как ты там не скажешь, да, твой голос не может никакого веса иметь там. Я сидела всю программу, был какой-то хаос, записывала, в конце сделала такую речь, мне даже в зале похлопали, но потом эту мою реплику разделили, один ча одну часть поместили в, в одну часть э, программы, в другую, то есть был, были, ну окей, это там какая-то тоже все это может быть, да, но какая-то динамика, несмотря на то, что мы говорили мало времени, да, нам удалось как-то влиять на эту аудиторию, но ну, мне кажется, все равно это невозможно, когда против тебя там 15 активных человек. Вот. Лучшая антиреклама для ток-шоу. ребенок в студии был. Как да. жанра. Да, и Конечно, это такая была манипуляция. Ребенок, который, который должен был стать, как бы не родиться, да, из-за аборта, и вот его привели как ну, манипуляцию ну, аргумент, да. Да, да. да, это красивая история, конечно. Но это, это в том числе и да, это ток-шоу, это очень такой редкий и особенный жанр журналистики, который многие к нему, наверное, относятся априори как к чему-то mm-hmm. такому на грани балансирующему журналистики и шоу. Поэтому э, вот если попробовать переметнуться в, там, в настоящую журналистику, э, насколько там с нашей всей коллективной точки зрения важно э, блюсти идеологический баланс? Ну, так, я вернусь до этого пытания. Э, Глядзіце, гэта цяжкая праблема, яна не такая адназначная, як на першы Што погляд здаецца. У ідэалі так вось адно меркаванне палярнае, тады ёсць дынаміка, барацьба, думак і гэтак далей, але на практыцы яно не атрымліваецца. Фактычна у нашых умовах. Ну я кажу пра тое, што мне бліжэй пра палітычную журналістыку. Гаворка ідзе пра кіроўную лінію і яе крытычнае нейкае асэнсаванне, ацэнку. І з гэтага агледзішча прэса вось у заходнім разуменні гэта ланцуговы сабака дэмакратыі. Таму, напрыклад, браць штучна праўладнага эксперта, я ўжо не кажу пра тое, што у нас у краіне адзін палітык. Таму звычайна я пішу матэрыял, інфармацыйная нагода гэта каскад нейкіх заяў, напрыклад, афіцыйнага літара. Гэта ўжо ёсць артыкуляцыя уладнай э, пазіцыі гэта пункт угледжання. І даваць яшчэ аднаго эксперта, які з нейкімі варыяцыямі скажа тое самае верной дорогой там идем мы товарищи и так далее э, это мало чего дадае по сутности все ж таки задача аналитычного материалу это критично оценить э, в э, этом выпадку некую ладную политику это решение это не обовязково там топтаться вытирать ноги и кричать злочинный режим это как раз кепская это вообще как раз э, псевдоэксперты иншие и не зусім добра звычайно коли дейных политиков оппозиционных э, под маркой экспертов берут потому что у них есть набор голых лозунгов и априори выборы задача э, просто потоптаться менавіта по э, режиме а эксперты э, в принципе я думаю что калі ставить пытание там реформу демократы спражзрыстых выбораў незалежности беларусі ну будзе глупством у калі тэма незалежности беларусі брать для полярности человека які скажа на чорта тая незалежность это было б смешно я мяркую что крытэром мусіць быть что той ці іншы эксперт узбагачае матэрыял Э, дадае яму нейкай стэрэаскапічнасці э, дазваляе паглядзець на праблему ў розных ракурсах ну і натуральна просто сячэ фішку па сутнасці Таму гэта вось э, палярнасць ідэалагічная яна не мусіць быць самамэтай галоўнае гэта каб эксперты працавалі на раскрыццё тэмы а тэма раскрываецца так якія бачыць аўтары в прынцыпе гэта не сакрэт зноў жа што аўтары я сам на трэнінгах про это гавару ён мае ў галаве канцэпцыю матэрыялу калі ён пачынае рабіць аналітычны матэрыял іншая рэч што і я з такім сутыкаюся і іншым разам я тэлефаную там ці ў месенджеры пытаюся нейкай эксперта ён выказвае думку якая не супадае з маім бачаннем і вось гэта калізія э, э, у тым ліку і этычная калізія для журналіста ёсць спакуса неяк абстрыгчы падагнаць гэта эксперта і увагнаць у пракруста ложак свайго матэрыялу але тут не трэба наступаць на горла сваёй песні і ўсё ж неяк перакампаноўваць матэрыял каб была э, адлюстраваная гэтая пазіцыя і каб акцэнты былі расстаўлены трошки іначай Да, ну у меня таксама две такія маленькія заваги наконт магчымасці ідэалагічнасці і ўсяго што з гэтым звязана э, ну першае гэта давер да таго што кажуць эксперты а другое гэта ну як бы ўзровень дыскусіі ці як мы ставімся да іх э, ну, не ведаю з чаго пачаць давайте з э, другога пытанне у тым што э, у нас так атрымоўваецца ну ёсць пэўныя праблемы магчыма недзе не дапрацоўваюць там сістэму адукацыі ці ці нешта іншае што вельмі часта калі мы пачынаем абмяркоўваць нейкую праблему ну дастаткова паглядзець на каментары там вы у інтэрнэце мы вельмі хутка пераходзім на абмеркаванне тых хто гэта напісаў Да, то бок мы абмяркоўваем не праблему, мы не жадаем раз разы разбірацца ў пол праблеме, мы пачынаем высвятляць, хто ты, што ты, ну, усе ты хейт-спічы і як бы далей мы все ведаем, чым гэта скончваецца. І як бы і гэта праблема і таму вось, як э, запрашаць тых ці іншых экспертаў, калі фактычна мы самі накідваем так бы мовіць на вентилятор, запрашаючы тых людзей, якія будуць цягнуць за сабой пэўны шлейф, ну, як бы мы ведаем, што яны казалі раней. Ра ра ра ра ра ра ра ра І тут мы пераходзім да як бы другой часткі гэта пытанне да веру. Калі эксперт э, чалавек, які называе сабе экспертам, яго называюць экспертам кожны раз, які ён робіць там нейкую заяву ці прамову, ну мягка кажучы памыляецца, але ён усё роўна застаецца экспертам, таму што ёсць такая магчымасць. Ён эксперт у ён ці яна эксперт э, у памылках альбо нам усё роўна гэты эксперт памыляецца альбо мае рацыю і разважае пра нейкія актуальныя ну як бы дакладныя рэчы для медыя гэта не так і цікава галоўна каб ён класна сказал А тое, што гэта ну, заўтра будзе нейкая новая інфармацыя, гэта будзе ну, не, ну, не то, што памылкай, мы ж не будзем прасіць прабачэння, таму што гэта ж не мы сказалі, не мы зрабілі так ну, нейкую памылку. Ну эксперты, гэта яго меркаванне, мы прадставілі платформу для таго, каб гэта меркаванне было пашырана. А чытачам цікава пачытаць яркія фантаніруючыя такія выказванні да як бы і атрымоўваецца што замест таго каб уздымаць узровень там дыскусіі пераходзіць да больш складаных рэчаў мы вяртаемся такую класічную сітуацыю што сам памыляешься так бы мовіць я вот крышачку бы не пагадзілася з абодвымі папярэднімі аратарамі а Дзякуючы публіку у нас сёння ёсць хоць дыскусія такая не ўсе пагаджаюцца адзін з адным глядзіце ёсць розныя рэдакцыйныя палітыкі ёсць розныя меды ёсць медыя разлічаныя на масавую аўдыторыю якія будуць весці гутаркі пра пэўныя тэмы і на пэўным узроўні не абавязкова яны кепскія яны могуць быць класнымі просто яны будуць тлумачыць складаныя рэчы вельмі проста і у при спрашивании возникает проблема. Вот сейчас я, э, когда пишу материал для Deutsche Welle, стыкаюсь с тем, что я могу тлумачить, вот это добрые хлопцы, а это кепские хлопцы. Бо аудитория находится за межами страны, и треба намекать ее, про что идет говорка. Э, разом с тем есть якостные меды. Вот у Беларуси, на жаль, э, не склалась на рынку такая ситуация, как были, сапраўды, якостные меды, которые воспринимались бы как як эталон тых медыяў як апісваецца ў падручніках журналістыкі якія мусяць працаваць так каб аўдыторыя э, могла мець інфармацыю і рабіць свае высновы і чытаць меркавання розных экспертаў на розныя тэмы э, і тут атрымліваецца вось с аднаго боку мы э, калі бярем каментары у экспертаў да выказывання кіраўніка дзяржавы можемм сутукнуцца з тым што кіраўнік дзяржавы не эксперт ён палітык і тое што ён кажа это можа быць э, то як ён як чалавек успрымае ў гэтай сітуацыі гэта можа быць тое дзе ён э, просто у нечым блытаецца А можа быць это яго палітычная ацэнка у яго ёсць палітычныя інтарэсы А разам з тым калі мы будзем браць людзей з аднаго лагера то так можа атрымацца что яны будут дуть в одну дуду и не за ну, э, не абавязкова будуць раз на экране да, такой да, да, пример да, вот такая, такая вот история с... так, да, да. из СБ да, после заметки по поводу 4 практически одинаковых 4 ну, 5, а, политолога <laughs> либо те кто себя так называют то есть они а, высказались а, ну вот в одну да Вось. І вот э, калі у нас узнікае ўсё ж такі сітуацыя, калі мы мусім браць э, меркаванне экспертаў, то э, у жорсткай сітуацыі якаснага медыя ўсё ж такі мне падаецца узнікла бы неабходнасць мець прадстаўнікоў рознага лагера у апісанні беларускай рэчаіснасці і не заўсёды гэтыя эксперты былі бы даступны і тады бы э, все часцей бы мы пісписали так як вот да апошняга часу пишутць расійскія ведомасці мы обратились да экспертизай ждем ответа я вот у сваёй практыцы напрыклад на дочвер сутыкаўся з тым что я мусіў пісаць такія рэчы у матэрыял і адказ прыходзіў праз месяц натуральна той чытач который э, цікавіўся рэпартажам з нейкай падзеі то напэўна ніколі не даведаецца што мы дапоўнілі матэрыял э, про то что вось такая інстытуцыя такі-то эксперт адгукнуўся але разам з тым раз мы пісалі што мы звяртуліся за з пытаннем мы мусілі напісаць ці адказалі нам Еще я бы хотела, наверное, обозначить такую точку, как э, не очень хорошая культура полемики вообще еще в обществе развита, поэтому, может быть, с этим тоже связаны сложности, с тем, э, а, как э, между собой эксперты, в общем-то, взаимодействуют или с героями там, материалов, например. И, и э, что еще э, хотелось сказать э, в дополнение к, к Павлюку, как, в общем-то, человек, который работал на радио, на самом деле, вот если ты работаешь на радио, человек у тебя в прямом эфире, так вот найти эксперта, который не просто эксперт, но он еще, чтобы он еще был говорящим экспертом, Э, то это, да, Есть умножить на три Большая сложности. проблема, которую как-то, по-моему, обрисовал российский политик Алексей Навальный, что те, кого вы слышите как экспертов по ваших там сайтах, телевидении, газетах, это не те, кто лучше всего разбираются в вопросе, а те, кто поднял трубку. И вот есть такая проблема искажения, что часто мы, мы видим тех, у кого есть время разговаривать с журналистами. Хотелось бы еще обсудить такой вот вопрос. А, эксперты экспертами, но мы часто видим а, в медиа, э, присутствии неких персон, которые, например, могут быть, могут не быть экспертами в каком-то а, вопросе, однако они высказывают свое мнение по поводу другого общественно важного вопроса и таким образом формирует какое-то отношение аудитории этого медиа к, к этому важному вопросу. Например, э, о а, антинаркотической э, статье да? А, я вот не, не случайно здесь открыта программа а, Маркова, где а, вроде бы как о своем, о женском, но про отношение к антинаркотическому закону рассуждает актриса, заместитель министра природных ресурсов, а также, э, как считается, э, известная Ксения Дегелька. Так называемая антинаркотическая статья, о которой много говорится в обществе, и здесь существует два полярных мнения. Мнение матерей, которые, по сути, отбывают срок вместе со своими детьми. Они, естественно, за смягчение Э, тех норм законодательства, которые регулируют этот вопрос. Но есть и другое мнение, и о нем тоже не нужно забывать. Это мнение матерей, которые потеряли своих детей из-за наркотиков, или э, почти их потеряли, то есть дети стали зависимыми. Их боль не видна, но она есть. Вот ваша позиция, насколько жесткой должна быть политика в этом направлении? Политика государства? Нужно, принимая ответственное решение, по выбору пути, которым должно пойти государство, размышлять не как мать. Здесь нужно выбрать очень э, такой холодный, сухой расчет. И путь решения вот э, этой такой сложнейшей социальной проблемы, он должен э, а, все-таки лежать в плоскости «не навреди». Я могу понять, э, как будущая мама и матерей тех э, эм, людей, которые попали из-за э, распространения. Но при этом могу сказать, что Эм, если мы не будем с этим бороться, то тогда у нас будет э, ситуация намного хуже. Я думаю, что тут как бы, в общем, понятно, да, о чем фабула идет. Каким образом аудитория воспринимает э, персон, которых они видят в новостях, например, да, я сейчас про заместителя <laughs> министра природных ресурсов говорю. Вот, э, то есть это некоторое авторитетное, в общем-то, мнение, да, человек, которого они уже видели, но человек высказывается на другую тему. Как вы, как их расценивать? эксперты ли они, не эксперты ли они, это просто их мнение, но они влияют на что-то, не влияют. Я вот прошу высказаться, что вы думаете? Ну, я бы сказал, что э, это выглядит не как выступы экспертов, а хоть как выступы лидеров громадской думки. Эти по-русски их называют ломами. А, это ну, такая, на, терминологичное выказывание. А, и тут, может быть, э, медийные персоны, але Или э, на ну, древнерусском инфлюенсере. Так, так, так, так, так. так. Э, тут узнікае сітуацыя, што мы не чакаем ад іх экспертызы, але мы крышачку сапсаваныя тым, што мы працуем з інфармацыяй, мы журналісты. А вось э, аўдыторыя можа па-рознаму это ўспрымаць, бо калі чалавек прысутнічае ў медыі, калі чалавек прысутнічае на экране, то ён можа ўспрымацца як эксперт, меркаванне, пастаўлена на пэўны ўзровень і да гэтага меркавання трэба прыслухоўвацца. Гэта як раней за савецкім часам казалі, ну, это ж было написано в газете. Сказалі ж па телевізору. Так, так яшчэ можна дадаць гэта напэўна такі працяг э, класічнай сітуацыі калі так званыя вядомыя персоны селебрыці смогуць выказвацца пра ўсё што заўгодна пра гэта ну зно такі на англійскай мове напісана велізарная колькасць тэкстаў і даследаванняў ну як бы чаму людзі якія там спяваюць і танчаць могуць каментаваць ну плаванне палітыку эканоміку да все што заўгодна ну таму што яны іх усе ведаюць і ўсім цікава ну гэта вырастае з таго што ўсім цікава іх думкі іх меркавання тому што ну гэтых гэтых людзей мы бачым часцей чым частку наших сваякоў ну, так бы так склалася бы такі грамадстве мы жывем і таму як бы іх іх іх меркаванне для нас ну, ну нам цікава задаць бы ім такое пытанне чаму мы подписываемся ну сочым за некаторымі вядомымі людзь, людзь, людзьмі ў сацыяльных сетках тая самая то бок гэта і нам не патрэбна экспертыза мы не шукаем ад іх экспертыз мы просто жадаем даведацца А што на гэты конт думае ну як бы сказалі там 17 мгненях весны А што скажет кальтен кальтен брунер Ну вось гэта тая самая нам просто ўсё роўна хто гэта просто цікава вы што а класна сказал да то мне еще приходит в голову, ну вот это же не селебрити. Вот государство их сначала назначило на должности, потом через телевидение поддерживает. Это такой замкнутый круг поддержания дискурса, вот правильного мнения и суждения ситуации, да, вот, то есть и псевдопубличности, и псевдополитики, да, но вопрос, что делать? Что там пишут в книжках, Но, с другой Лёша? стороны, все селебрити мира, селебрити только благодаря медиа, через которыми они да. стали селебрити. Ну просто разные каналы. У нас, так как государственное телевидение, то чаще они вот, Ну, вот да, э, э, создают. я бы сказал, что і у медыа есть функция кагосьці надзяляць даверам пэўным асобам медыйным асобам даваць больше давер і тут узнікае сітуацыя хто кантралюе медыа і вось э, не факт што у больш э, вольным выбары э, пры іншай рэдакцыйнай палітыцы гэтых людзей бы запрашалі выказвацца на эту тэму і можа быць запрашалі гэтых і іншых людзей а можа быць зусім зусім іншых людзей запрашалі бы і тут важна калі мы ведаем у што гэтыя людзі не абавязкова ёсць экспертамі у такім пытанні мы можем на гэта адгукацца а можем не адгукацца і вот мы вяртаемся да пытання таго што у грамадстве мусіць быць і медыяпісьменнасць над гэтым трэба камусьці працаваць і з другого боку э, эксперты мусіць не або не мусіць бараніць сваё меркаванне ад таго што не звязана з экспертызай бо калі б браць пытанне напрыклад смяротнае пакаранне то у нас ёсць бясконцыя перамовы з рады Еўропы іншымі міжнароднымі інстытуцыямі і кожны раз у Э, мы пачынаем іх спачатку. Аказваецца, мы не ведаем, што у нас ёсць рашэнне канстытуцыйнага суда, што і як можа вырашацца са смяротным пакаранням. Мы не ведаем таго, што напісана ў падручніках па крыміналістыцы, што смяротнае пакаранне ніяк не звязанае з папярэджаннем цяжкіх э, э, злачынстваў, Хаця гэтыя падручнікі часам выкла... пішуць тыя людзі, якія прысутнічаюць на перамовах яны просто займаюць пэўную пазіцыю бо яны не маюць права заняць іншую палітычную пазіцыю это таксама ёсць і тут даволі складана шукаць вот ну, такое няма адназначнага простага рашэння але ад нас у нейкай ступені залежыць грамадская думка па гэтых пытаннях тут еще в, в западных сМ часто есть такая дилемма о том по какому-то вопросу уже достигнут консенсус или все еще нет то к примеру, изменение климата. Должны ли мы всегда давать равную платформу тому, кто отрицает это, этот феномен? Да? И вот я знаю, что многие западные СМИ борются морально вот с этим моментом, да, это научный консенсус, мы должны это представлять как истину, или раз у нас половина там, населения США в это не верит, к примеру, мы должны ровно такую же пропорцию, или по Брекситу, да, по его эффектам, то же самое. я прошу прабачэння по клімату ўзнікае яшчэ такая пазіцыя што рэспубліканскай партыі запісана в праграме што гэтай праблемы няма а ў дэмакратаў наадварот Таму ёсць меркаванне э, акадэмічнай супольнасці Мачыма там ёсць кансенсус але паміж палітычнымі партыямі якія вядуць рэю ў злучаных штатах такого кансенсуса не мае больш зато гэта інструмент палітычнай барацьбы то же самае было вот по теме брексета в случае Брытані они часто журналісты жалавалі што они не маглі найти экспертов у которые были бы достаточно квалифицированы по стандартам BBC, которые бы доказывали, что Brexit полезен. Но из-за того, что была компания референдум, они были по закону обязаны давать 50-50. И журналистов начинала возникать как бы проблема даже в словах. Они, например, очень многие например, критикуют BBC до сих пор за то, что часто журналисты используют в, своем, в своих подводках фразу «despite Brexit» как будто Brexit — это проблема, то есть э, вопреки Brexit. Да? То есть даже в таких вещах журналисты задумываются о том, как оформить, да? как, э, как, как не допустить перекоса. И вот в этом смысле мне интересна и белорусская ситуация, потому что у нас не по всем вопросам есть консенсус. Да? Э, должны ли мы э, какую-то там провластную точку зрения, к примеру, автоматом записывать в пропаганду? А, где происходит эта грань, да? после которой это мнение перестает быть валидным экспертным? и как каждый из вас его для себя проводит. По вопросу, а, ну, смертная казнь, наверное, тут не такой вопрос, по абортам, да, опять-таки, где наступает момент экспертизы? А, является ли там условный священник да, каким-то образом экспертом или нет. Он, он, безусловно, заинтересованная сторона, и почти любая дискуссия будет включать в себя представителя вот, про пролайф церковных кругов. Да а с другой стороны, эксперт ли? И вот здесь э, вот этот баланс, мне кажется, никаких, ну, я не знаю, у вас есть какие-то ответы на этот вопрос? Потому что у меня в голове их нет. Как его выдерживать? ну, меня няма гатовых адказаў але пару рэмарак хочу зрабіць Вот э, Вольга э, слушна Э, прыкмеціла што напрыклад э, вось у гэтай перадачы ОНТ увогуле там на дзяржаўных тэлеканалах э, штучна фармуюць абойму нібыта лідараў грамадскай думкі я з гэтым сам сутыкаўся таму што раней іншым разам мяне запрашалі ў гэтыя ток-шоу асабліва асабліва пасля рыма калі трэба было каб нехта заступіўся за украінцаў <laughs> не толькі рускі мир але з інша лагеру але гэта апынаешся адзін супраць пяці напрыклад і бачна што это штучна падабраныя людзі нейкі депутат які не можа двух слов всегда один депутат должен быть за так. там так, ну. нейкі спартовец самаўпэўнены які не вуха не рыла але на ўсе тэмы готовы гаварыць у меня включили на эфире космонавты из Росіі паўдару так, так. і вось ты апынаешся адзін там супраць 5 дзярэш глотку раз другі сходзіш а потым плюеш і думаеш ну што галавой аб сценку біцца э, Таму гэта вось у дзяржаўных медыях у іх свая абойма і свая звышзадача гэта опа затаптаць і паказаць што ён дурны няслушныя нейкія рэчы вярзе і адпаведна калі тыя выгінаюць сітуацыю ў адзін бок то не дзяржаўныя медыі не э, вольна ці міжволі яны выгінаюць у іншы бок Таму што трэба паказаць іншы аспект праблемы і яны тады ўжо перагінаюць кій часта ўжо э, там наадварот э, фігуруюць толькі крытыкі рэжыму у якіх не столькі можа рацыянальныя аргументы колькі э, гавораць эмоцыі адмоўныя негатыўныя эмоцыі у дачыненнях да гэтага рэжыму тут вельмі важнае таксама этычнае пытанне якое ўзняў Артём тут сапраўды мусіць быць усё ж такі у унутранае нейкае пачуццё здаровага сэнсу не мусіць быць у журналіста звыш задачы вось просто так у па вялікім рахунку калі ты працуеш у незалежнай журналістыцы то э, гэта сістэма табе падабаецца ёсць такое смачнае э, ведаеце выслове беларускае як сабаку кі натуральна таму што калі журналістаў заціскаюць калі не даюць працаваць калі іншым разам і дружком э, могуць атрымаць і могуць ператрус у рэдакцыі зрабіць і справа белта і гэтак далей то падстаў любіць гэтую ўладу няма але з іншага боку ёсць нейкія рэчы ну не ўсё ж абсалютна толькі кепска і у іх разуменне ну, яны ўсё дзеля э, карысці народу робяць і ёсць нейкія рэчы сапраўды станоўчыя і напрыклад ёсць увогуле такія неадназначныя пытанні калі вось э, прасеку Европу лукашенко і макей яму дапамог у значнай ступені ну сапраўды быў апошні дыктатар Еўропы была ўся кіроўная вярхушка пад санкцыямі а так ён ну, злёта ў аўстрыю увогуле у яго там у ляжыць уже некалькі запрашэнняў блокада гэта прорваная гэта добра ці кепска згледзяшчы апозіцыі кепска тому что яны цяпер не патрэбныя их ім захад не дапамагае захад здрадзіў з гэтага пункту гледжання калі ты пішаш ці эксперту тваім матэрыяле кажа что ў прынцыпе гэта добра что это процівага расійскаму э, ціску і что чым болей Европы ў беларусі нават пры гэтым рэжыме і хай сабе Европа развівае дачыненне ўсё ж таки гэта некі контрбаланс так бы мовіць то ты можаш гэта таксама вось важное пытанне пытанне не буду займаць шмат увагі але я б хацеў завастрыць увагу што і журналісты эксперт трапляешы мы кажам пра ціск рэжыму ёсць яшчэ ціск э, умоўна апазіцыйнай супольнасці тыя хто ў фейсбуку вось што-небудзь такое скажы гэта э, добра што э, макей зрабіў прарыў еўропу задзяўбуць цябе скажуць ты здраднік ты рэнегаты гэтак далей і гэта вялікае пытанне як я разумею вось і журналіст і эксперт і які фігуруе ў яго матэрыялі яны часам у гэтай пасцы каб э, не падумалі што ты здрадзіў дэмакратычным ідэалам і пачаў падпяваць рэжыму гэта таксама вялікае пытанне а, я вось хацеў бы адгукнуцца на той кейс які назвал Арцём Мне падаецца што варта звярнуць увагу на тое што мусіць быць баланс меркаванняў але баланс меркаванняў не абавязкова баланс экспертаў бо па некаторых пытаннях эксперт можа казаць банальныя рэчы і яны не будуць такімі цікавымі мы можам э, даць шмат розных меркаванняў і па ну, абсалютна па любой тэматыцы бо людзі маюць права выказваць свае меркаванні і яно цікавае мы мусім ведаць э, якія у Э, якая палітра меркавання існуе ў грамадстве але вось эксперт можа казаць што ну, возьму сітуацыю з тым же самым брексітам ці штосьці падобна ён можа казаць э, я не прымаю палітычнае рашэнне але я магу сказаць ось такі варыянт каштуе столькіта такі варыянт каштуе столькіта і э, Я зараз спрашчаю, але сама па сабе эксперты даволі часта не даюць ацэнку як такавую яны просто кажуць я бачу тут такую праяву я бачу такую праяву і гэта даволі э, распаўсюджаная рэч а больш за тое часам эксперты трапляюць у ловушку калі у журналіста уже ёсць схема як ён хацеў бы падаць матэрыял і эксперт сказал с одного боку так другого боку так а журналіст можа взять толькі с одного боку і тады уже мы бачым маніпуляцыю Это такое практически уже завершение, <laughs> у меня такое впечатление. Я прошу еще высказаться а, наших э, экспертов, и, наверное, мы примем, если есть у нас вопросы из зала. Да, давайте, я думаю. Да. Ну, коли дадаць нешта да то гэта пра кансэнсус мне падаецца што асобная праблема ну мы так яго хутенька закранулі што кансэнсус ёсць і няма сама ідэя пошуку кансэнсуса як бы праз каб мой камунікацыўныя дзеянні да з гэтым ёсць вялікая праблема дзе мы можам абмяркоўваць ну ты бок э, калі журналісты прыходзяць на нейкія там не ведаю канферэнцыі дыскусіі дзе нешта абмяркоўваецца але гэтага ўсё роўна мала да як бы ёсць з аднаго боку ёсць вялікая праблема з адсутнасцю здольнасцей навыкаў весці там не толькі акадэмічны проста дыскусій з іншага боку ёсць праблема з тым што ну, у нас няма кансэнсусам ну мы нават не ведаем но ну, я доўга думаў зараз но я такі не здолею прыдумаць па якім пытанням беларускім грамадстве можам дакладна сказаць што у нас ёсць кансэнсус то там заўсёды будзе ну не все так однозначно ну вы же самі все разумееце і ўзнікае шмат пытанняў что так вось кансенсусы пытанняў гісторыі ну там больш пытанняў чым кансенсусу як бы сёмая лістапада выдатны прыклад да, як бы і все что з гэтым звязана таму для таго каб ну, вось рухацца неяк далей звяртацца там да даверу і ну трэба неяк разруліць гэтае пытанне з кансенсусам якога не падаецца што няма можа быть я памыляюсь А может быть, не по всех пытаниях мусить быть консенсус? Ну, просто мусить быть махчимость его шукать в этом пытании. И я хотела только очень короткую вот реплику, все думала, что сказать, но вот вслед тому, что сказал Алексей, я подумала, ну, к счастью или к несчастью, может быть, мы не единственные, у кого сейчас в обществе нет консенсуса, сейчас просто по всему земному шару Э, к несчастью, конечно, <laughs> поляризованное общество, и просто все движутся в каких-то направлениях, разные люди и группы. Вот. И мне в голову приходит, что, возможно, нам надо думать, что в ситуации, ну, у нас, конечно, своя специфическая ситуация без консенсуса, да, но вот какие форматы журналистики способствуют тому, чтобы работать в этой ситуации недостатка консенсусов по самым разным вопросам? Может быть, вот тут нужно думать. Да? Вот лучше делать дискуссии, где мы будем представлять, ну, конечно, мы это открыто говорим, но мы вот против смертной казни, и мы там не обсуждаем за и против, а мы просто разъясняем. Или лучше в ситуацию отсутствия консенсуса нам больше мнений представить по этому вопросу, или, или сочетать разные форматы. Ну, то есть вот я бы сказала, что исходя из того, что у нас такое обостренное обостренная проблема с консенсусами, а исходя из этого думать о форматах журналистики. Еще есть вечная проблема журналистов, что дискуссии экспертов будут читать эксперты и их родственники. Ну тогда журналистам нужно цитировать экспертов и самим делать да, эту большую да. работу, как делает мой любимый Нью-Йорк Таймс. Я некалькі э, слоў скажу пра тое, што мне здаецца э, засталося ў тені. Мы шмат казалі пра прэтэнзіі да экспертаў, да ўлады і гэтак далей, але я хачу пра прэтэнзіі да журналістаў. Я ўжо э, казаў пра тое, што мне даводзіцца ў дзвюх шкурах быць і я сам пішу і я сам іншым разам апынаюся у ролі эксперта і я бачу як часам няхайна непрафесійна мы казалі што мала экспертаў але трэба ўмець і з тымі працаваць якія ёсць там што вось рэальная сітуацыя я здаецца летась на сайце баш напісаў артыкул под загалоўкам дайце эксперту надзець штаны рэальная сітуацыя вось стаіш под душам там на паліцы телефон і ты мокры хапаеш яго і ў цябе там патрабуюць канцэптуальна выкласці значыць асноўныя кірункі ўзаемадачынення ў беларусі рассіі там у пяцігадовай перспектыве і ў цябе у гэты момант абсалютна не парламенская лексіка просіцца на вусны Таму што чалавек нават не пытаецца наколькі зручна табе ці гатовы ці можа там праз 10 хвілін патэлефанаваць і гэтак далей гэта адзін момант потым дает твое меркаванне і ты бачыш што там вот перакруцілі нешта абрэзалі нешта не дачулі і настолькі скажона а разам з тым ну журналісты э, нібыта свой цех лаяцца высвятляць тым болей патрабаваць каб там абвяржэнне давалі няёмка і ты в- нейкім э, недарэкам не- невукам або дурнем выступаеш міжволі хоць ты казаў іначай там ты кажаш аўтарытарны рэжым напішуць таталітарны рэжым і потым скажу что класковскі не разумее розніцы потым канешне можна патэлефанаваць паправіць але ўсё это кепска і пакідае э, брыдкі асадак і э, магчыма частка экспертаў таму не хоча э, мець справу з медыямі што іх перакручваюць працуюць з імі непрафесійна таму асобнае вялікае пытанне гэта вучыць і на такія тренінги ладзяцца і добра што такія вось дыскусіі ў прэс-клубе і баш па сваёй лініі гэта вядзе трэба болей таму што праца з экспертамі я не буду тут паглыбляцца і чытаць лекцыю але гэта таксама мастацтва гэта таксама тое чаму абавязкова трэба вучыць літаральна два слова вось спадаркласкоскі прыгадаў сітуацыю калі эксперта ловяць і імгненнасць экспертызы стала даступна тады калі ў нас распаўсюджались мабільныя телефоны. Да гэтага эксперт хаця бы мог падыходзіць не падыходзіць да телефона зараз яго ловяць паўсюль і ну, што замінае не, не браць ёсць э, смелыя людзі якія не здымаюць слухаўку але э, журналісты могуць дазванівацца да менш смелых людзей і браць у іх каментары вот сапраўды ў розных э, сітуацыях але я не пра тое што эксперту не толькі просто незручна даваць каментар бывае імгненнасць экспертызы ўзнікае э, новая праблема перад чалавекам паставілі праблему пра якую ён магчыма ніколі не думаў і думаць не збіраўся але ён не абавязкова у адмовіцца яе пракаментаваць і потым імгненная экспертыза чалавека які названы экспертам будзе расстрыжаваная як нешта вартае увагі і такія выпадкі натуральна ёсць Большое спасибо, что пришли. Вот, я обращу ваше внимание на сайт пресс-клуба. На следующей неделе у нас несколько очень интересных событий. Э, 20-го будет э, лекция э, Э, человека из Дели, Детройт. Это городской подкаст, э, очень успешный. Придут, расскажут, э, как его сделать. И уже после 40 лет начали такую карьеру подкастеров люди. Вот. Свен Густавсон. И, в тот же, и на следующий день он проведет мастер-класс «Уроки подкастинга» А, этот мастер-класс только по регистрациям, можно еще, наверное, успеть. 21-го э, тоже в четверг, но с утра будет медиазавтрак э, с э, гостем из Госдепартамента США. Э, тут закрыта регистрация, вы можете подать ваши заявки, организаторы будут отбирать участников для этого завтрака. Ну и 22-го я с удовольствием вас всех приглашаю на встречу с интересным очень международным проектом «Статус». Они изучали, это белорусско-шведский проект, они изучали о том, а, кто такие вообще художники сегодня, какое социальные, социальные условия, в которых они работают, могут ли они сегодня влиять как-то на общество. Они будут показывать результаты их исследований, а также будет небольшая пресс-конференция накануне Конгресса перформанса работников и работниц культуры. Такой вот тоже, оказывается, будет в Минске 23 числа. Вот, так что приходите 22 к нам, ну и пользуйтесь нашим сайтом Мы надеемся, что скоро он станет еще более удобным. <laughs> Вот, спасибо, хорошего вечера.